Dump truck merupakan jenis kendaraan truk yang memiliki bak besar di bagian belakang, dan sering digunakan untuk mengangkut muatan berat. Dump truck juga disebut truk penambang. Kendaraan ini dibuat dalam berbagai bentuk dengan ukuran terbilang besar. Semakin besar ukuran truk, maka semakin berat pula muatan yang bisa dibawa. Dump truk raksasa juga dilengkapi teknologi hidrolik, yang lebih mumpuni dibanding truk yang berukuran lebih kecil. Kalian pasti penasaran, jenis dump truck apa saja, yang berukuran raksasa. Berikut 5 jenis dump truck yang berukuran raksasa. Bilas 75710 Bilas 75710, disebut sebagai dump truk terbesar di dunia, truk buatan Belarusia ini bisa ditemukan di daerah Eropa Timur, Truk ini punya daya angkut mendekati 500 ton, 30% lebih besar dari beratnya sendiri yang mencapai 360 ton. Dilengkapi dengan ban raksasa dengan diameter 4 meter, truk ini bisa mengonsumsi 1.300 liter bahan bakar dan dapat melaju secepat 64 km per jam. Caterpillar 797F merek Caterpillar menduduki posisi kedua dump truck terbesar di dunia. Dump truck model 797F yang mereka keluarkan sejak tahun 2009 ini, bisa mengangkut hingga 400 ton. Truk ini dilengkapi dengan mesin diesel 20 silinder dan bisa melaju hingga 68 km per jam. Caterpillar 797F biasa ditemui di situs penambangan Australia. Liebherr T282C. Truk keluaran Liebherr ini memiliki bobot yang lumayan ringan dibandingkan Belas maupun Caterpillar tadi. Digadang-gadang sebagai truk penambang angkutan besar paling ringan, mobil ini bisa mencapai kecepatan 64 km per jam berkat mesin 20 silinder yang digunakan, dan berdaya angkut 400 ton. Terex MT6300AC Terex MT6300AC ini, punya daya angkut 360 ton dan bisa melaju dengan kecepatan 64 km per jam, dengan mesin diesel 4-stroke 20 silinder, yang membuat dump truck ini spesial adalah fitur bed heating yang terdapat di bagian bak truk, membuat kendaraan ini cocok untuk mengangkut barang tambang yang panas. Yang terakhir ada Bilas 75601. Belas kembali hadir dengan model 75601, meski berukuran lebih kecil, truk ini bisa mengangkut hingga 396 ton muatan. Hanya beda 100 ton dengan sang Jawara Belas 75710, bisa digunakan dalam segala kondisi cuaca truk ini bisa melaju hingga 64 km per jam, dan biasa dilihat mengangkut bebatuan lepas di proyek penambangan berskala lebih kecil. Itulah lima macam dump truk terbesar di dunia. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.